Bueno, como vemos ahí va avanzando ya el, avanzando el guiso, la de la nueva receta. Ahorita pues bueno les mostraré, les mostraré cómo va quedando. Ok, veremos, vamos a acercar la cámara y veremos. Bueno, como vemos, como vemos va, va quedando así. como podemos ver el arrocito va así bien suavecito como podemos ver miren cómo bien suavecito bien esponjadito, bien desponjadito y ahorita mismo lo vamos a apagar y luego pues como podemos ver otra otro, la lo veis? Muy sabroso. El arrocito no debe de faltar con el pollito, con su salsita. Como ve el pollito está con sus papitas, su zanahoria y su salsita. Este es un guido salvadoreño. Hecho por Tito Chango. Ok, veremos el sabor, el sabor, el sabor exquisito salvadoreño. Esto pues no debe de faltar en una, en una familia o como usted lo prefiera. Como puede ver, sus papitas su pollito. Esto se sirve así. como podemos ver mire qué sabroso esto es una delicia como puede ver esto está delicioso Mmm, esto no se compara con nada. Delicioso, mire, muy delicioso. Mm. Bueno pues, esto pues, bueno ha sido todo por ahora, pues espero verlos en el próximo video. Bueno, pues hasta pronto, mis amigos. Los vemos pronto. Bye.